Sasa huwezi kuendesha unaiba pikipiki. Akizungumza juu ya tukio hilo, dereva wa pikipiki hiyo maarufu bodaboda Philipo John amesema alifika kununua mandazi kwa kijana huyo ambaye alimwomba amwangalizie pikipiki yake ili aingie kuoga baharini, ndipo mtuhumiwa huyo akajaribu kutokomea nayo kabla ya kukamatwa. Yale yaani ilivyokuwa mimi nilikuwa natoka zangu wapi posta, unajua nikafika pale kadi, nilikuwa najisikia njaa Nikaingia ili mradi nifanyaje? Nipate mandazi kwa sababu nimeona mandazi kwa ublaza. Umeona? Nikamwambia bwana nataka maandazi shingapi? Asema 100. Kabla sipoa. Chukua buku hapa nipe mandazi ya 500. Umeona? Basi nikawa mandazi bwana nikamaliza. ngamba bwana nataka nioge maji hapo chini. Vipi hamna jao? Asema hapa mna noma. Wewe oga tu mimi nipo hapa, wewe kama mazingira yako naacha hapa wewe stendia. Kama mimi nafanya kazi hapa, siwezi kufanyaje? Siwezi kuzingua chochote na mtu kuwezi kufanya kukusumbua. Basi mimi nikaingia zangu mtoni. Napiga maji. Kila nikioga naona sielewelewi nikapandisha juu, nakuja naangalia pikipiki haipo, maandazi yako pale pale, vipi? Nikasimama baba, nikaenda upande wa kule, sijaona, naangalia huku, namuona naikokota anaondoka nayo anapanda anapiga kike haiwaki. Baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo ambao wengi wao ni madereva bodaboda wameeleza kukasirishwa na namna juhudi za vijana wengi bodaboda kuhujumiwa na wizi wa aina hiyo. mi nilisimama kwa nia ya kutoa msaada, nimpe huu msaada, labda amezimikiwa na mafuta, lakini akuja kugundua kumbe ni mwizi. Kwa maana kama ningemsaidia angeondoka na pikipiki. Mwamba huyo alivyokuwa na kokoteli pikipiki alikuwa amepewa na yule mshikaji, afanyeje? Am, amangalizie amwangalizie yeye, alikuwa na mandazi huyu Unaona bwana. Sasa baada ya kuuza mandazi huyu mwamba anaenda kuogelea pale bichi kidogo, anakuta mwamba anakokota pikipiki. Na mimi kweli nimefezeka. Unaona? Nimefezeka sana kwa sababu huyu mwamba alikuwa ni huyu ni sasa alishakuwa mwizi. Sasa sisi na sisi bodaboda tunatezeka, tunatezeka na mikataba ambayo sisi tunasumbuliwa, mara tunanganya pikipiki, tunakomaa, tuna, tunatoboa, alafu mtu kama hivyo anakuja kuiba kirahisi. Ndio mambo hapa sasa tuyataki. Hata hivyo, imeelezwa kwamba tukio hilo si la kwanza kwa kijana huyo, na mara kadhaa amekuwa akinusuriwa kifo na vyombo vya usalama. Mimi nilimuona anapigwa hii mara ya kwanza hapa hapa hapa kati hapa, sijui alimuibia mama, sijui kipochi hapa hapa, akakimbilia humu ndani, ndo akajia huku. Sasa sijui alimpiga piga akamwacha hii mara pili itakuwa mtu wane chukua hela nige mandazi kanunua, mtu kaingia bichi anaogelea kaacha pikipiki yake, sema jamaa kafunga mafuta, huyu ndo kaichukua pikipiki kaondoka nayo, yaani nakaondoka nao umbali mrefu. Kwa hiyo na maana ujamaa kaiba pikipiki ya watu. Tamaa kama hizi hazitakiwi. Dakika za mwisho mtu unakuja kufa, yani kizembe kabisa yani. Sasa kama hapa sisi tuombe Mungu atokee serikali tu ije hapo defender imbebe aondoke. Kinyume na hapo jamaa anaweza hata akaja akafa muda wote, sababu hapo kitokea kila bodaboda anayekuja hapa anataka kupiga huyu sababu bodaboda wengi wanashaibiwa sana pikipiki. Naam, ndicho ambacho kimempata mtuhumiwa wa wizi wa pikipiki maeneo ya Ocean Road katika barabara hii ya Barack Obama jijini Dar es Salaam. Kutoka hapa Dar es Salaam, mimi ni Michael Noel, Star TV.